Kartal Emek Gençliği çapıcılarındanım ben. Buraya Taksim direnişi için geldim. Hep birlikte arkadaşlarımla birlikte direniyoruz burada. Talebimiz öncelikle e, buradaki ağaçların kesilmemesi, ondan sonra biber gazının yasaklanması, gözaltındaki arkadaşlarımızın hiçbir işten bıra yapılmadan bırakılmasını istiyoruz. E, bu, parasız eğitim istiyoruz, sağlık istiyoruz, barınma hakkı istiyoruz. Yani birçok şey istiyoruz. O yüzden burada buraya geldik biz.